Bismillahirrahmanirrahim. Möhtərəm izləyici, 12-ci dərs. Əd-dərsu əs-saniyə aşar. 12. Əd-dərsu əs-saniyə aşar. Birinci diyaloq verilir. Sadəcə dinləmək burada tələb olunur. Yenə təkrarlayıram ki, xarici dil öyrədən mütəxəssislər deyirlər ki, dil öyrənmək istəyirsənsə, həmin dildə çox-çox dinləməlisən, qulaq asmalısan. Fərqi yoxdur, başa düşürsən ya da başa düşmürsən. Heç bir söz başa düşməsən belə saatlarla otur və dinlə. Əgər tez bir zamanda nəticəyə çatmaq istəyirsənsə Allahın köməyi ilə. Suad, əssəlamu aleyki və rəhmətullahi və bərəkəti. Bərəkətu. Qeyd edeyim ki, burada artıq qadın cinsindən söhbət gedir. Qadınlar arasında dialoqdur. Ərəb dilində biz keçdik ki, kə sənin deməkdir. Məsələn, beytukə, sənin evin, kitabukə, sənin kitabın. Lakin qadın cinsində olanda eyni kə qalır, lakin ə əvəzinə i deyilir. Beytuki sənin evin qadına. Kitabuki sənin e, deməli kitabın. Ona görə salam verəndə də deyilir ki, "Əsselamu aleyki" qadına və rəhmətullahi və bərəkət. Əl-bint, bint qız deməkdir. Deməli qızla suad arasında dialoqdur. Qız belə cavab verir. "Və aleyki salam və rəhmətullahi və bərəkət." Keyfə haluki ya bintu. Burada da əvvəl biz öyrəşmişdik keyfə halukə deyilirdi kişidən soruşanda. Lakin bu dəfə qadından soruşulur deyə biz deyirik ki, Keyfə haluki Ənə bi xeyr vəlhamdülillah Min əynə əntə Yox, min əynə ənti Çünki söhbət qadından gedir, qadından soruşur. Sən olanda kişi cinsində olur əntə. Amma sən qadın cinsində olur ənti. Burada da qadından soruşulduğuna görə deyir ki, min əynə ənti, sən hardansan? Ənə minər Riyad. Mən Riyad şəhərindənəm. Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı. Məsmuki. Adın nədir? İsmi Əminə. Adım Əminədir. Əynə əbuki. Atan hardadır? Əbuki. Əbi hunə. Atan buradadır. Əbi hunə fil mədinətil munəvvara. Huvə muvəccihun fil mədrəsəti thənəviyyə. O, orta məktəbdə müvəccih zəvuc kimi də tərcümə oluna bilər. Yönətici, müvəccih, uşaqlara tərbiyəçi kimi də tərcümə eləmək olar. Və əynə ummuki, bəs anan hardadır? Hiyə əydan hunə, o da buradadır. Əydan həmçinin deməkdir. Burada huvə deyilmədi, hiyə deyildi, çünki söhbət qadından gedir. Hiyə əydan hunə, buradadır. Hiyə tabibə, o həkimdir. Hiyə tabibə fi müstəşfəl viladə. Müstəşfə xəstəxana, əl-viladə doğum. Yəni doğum xəstəxanası, doğum evində həkimdir. Və mən hədihil fətətu əlləti mə'ki. Fətətu, əl-fətə cavan qıza deyilir. Əl-fətə cavan oğlan, əl-fətətu cavan qız. Və mən hədihil fətətu əlləti mə'k, hansı ki səninlədir. Əlləzi hansı ki deməkdir. Lakin kişi cinsində əlləzi. Amma qadına deyəndə isə deyirik ki, əlləti. Və mən hədihil fətətu. Bu qız kimdir? Əlləti ma'aki. Hansı ki səninlədir. Ma'aki. Ma'aka səninlə. Ma'aki yenə səninlə qadın cinsində. Əhiyə uxtuki. O sənin bacındırmı? Lə. Hiyə bintu ammi. Bintu ammi. Mudaf mudafun eləyib. Bintu ammi. Bintu ammi Mənim əmimin qızıdır. Bintu ammi. Məsmuhə, hə, onun adı nədir qadın cinsində? Məsmuhə, ismuhə Fatimə. Əhiyə zəmilətuki, o səninlə sinif yoldaşı mı? Yoldaşın mı sinifdə? Əhiyə zəmilətuki, zəmilətun, rəfiqə, yoldaş. Zəmilətuki, sənin rəfiqən, sənin yoldaşın, sinif yoldaşın və ya başqa cür yoldaşdır. İstənilən yoldaşa da aiddir, həmçinin sinif yoldaşına da aiddir. Lə ənə fil mədrasətil mutəvəssitah və hiyə fil mədrasəti thənəviyyə. Mən orta məktəbdəyəm, o isə əs-sənəviyyə səhv etməmsə ibtidai məktəbdir. Yəni, Ərəb dilində məktəb bir neçə yerə bölünür. İbtidai, orta, sənəviyyə, mütəvəssita. Hər bir halda görünür ki, bunların səviyyələri eyni deyil. Ələ ki, uhtun, senin bacın var mı? La mali uht. Eleki ahun, senin kardeşin var mı? Naam, li ahun kebir. Benim böyük kardeşim var, yani benden böyüktür. Ve huve talib bil cami'a. Üniversitede tələbədir. Ve men hâzâ tıfıl. Ve men hâzâ tıfıl. Bu uşaq kimdir? Əlləzi ma'aka. Hansı ki səninlədir. Yəni, səninlə olan bu uşaq kimdir? Fikir verdinsə, möhtərəm izləyici, Allah sənə bərəkət versin, tıfil kişi cinsində olduğuna görə əlləzi deyildi, hansı ki səninlədir. Amma qız deyəndə dedi ki, əlləti, deməli, qadın cinsində əlləti olur, kişi cinsində əlləzi. ومن هذا الطفل الذي معك معك هو ابن أخي o kardeşimin oğludur qardaş oğludur. Huva ibnu əxi, mudaf, mudafun ileyh. İbnu əxi. Məsmuhu, onun adı nədir? Burada da fikir ver. Kişi cinsində soruşanda ki, onun adı nədir? Deyirik ki, məsmuhu. Amma qadın haqqında soruşanda isə deyirik ki, məsmuhə. Burada uşaq oğlan deyə məsmuhu deyirik. İsmuhu Səd. Adı Səddir. Əummuki fil beyti əl-ən? Əummuki fil beyti əl-ən? Anan indi evdədirmi? Əl-ən indi. Lə zəhəbət iləl müstəşfə. Xeyr, xəstəxanaya gedib. Zəhəbə getdi deməkdir, getmək. Amma qadın getdi deyəndə biz deyirik ki, zəhəbət tə əlavə edirik. Kişi olur zəhəbə, qadın isə olur zəhəbət. Velhamdülillah. Təmərin, tapşırıqlar. İqra və qutub, oxu və yaz. Keyfe haluke ya abi, keyfe haluki ya ummi. Burada dikkat yetirlesi bir makam var. Atadan soruşandaki necəsən biz kə deyirik. Keyfe haluke. Amma anadan soruşanda ana qadın cinsinde olduğuna göre deyirik ki, keyfe haluki. Eyne ibnuke ya Zeynep. hayır deyirik ki, eyne ibnuki ya Zeynep. çünkü Zeynep qadın cinsindadır. Zəhəbə iləl məscid. Məscidə getdi. Burada da fikir verin. İbn oğlu getdi deyə məscidə zəhəbə dedi. Amma anası gedəndə qadın cinsində isə deyir ki, zəhəbət. Qadın cinsində tə əlavə edirik. Əynə bintuki ya Əminə? Qızın hardadır ey Əminə? Bintuk, bint qız. Zəhəbət iləl madrasə mədrəsəyə getdi. Qadın cinsində zəhəbət oldu. Amma oğlu gedəndə isə zəhəbə. Limən həzihi səatul cəmilə. Limən, limən kimindir? Həzihi səa, bu gözəl saat. Əs-səatul cəmilə. Burada fikir versəz uzlaşma var. İkisi də uzlaşır. Nə'd, mən'ud, nə'd. Biri əlifləmlə, o birisi əlifləmlə birinin ah- axırında təmərbutə, o birisinin axırında təmərbutə. Yəni biri qadın cinsində, o birisi də qadın cinsində. Biri tək halda, o birisi tək halda. Biri raf halında, o birisi raf halında. Limən hədihi səatul cəmilə? Əhiyə ləki ya Fatimə? O sənindirmi ey Fatimə? Naam, hiyə li, bəli o mənimdir. Əhəzə qələmukə ya Muhammedu? Bu sənin qələmindirmi ey Muhammed? Lə. Həzə qələmukə əntə. Bu sənin qələmindir. Qələmukə sənin qələmindir. Tilkəs səyyaratul cəmilətu. O gözəl maşın. Fikir versəz, zəlikə demədi. Qadın cinsində o demək artıq tilkə olur. Tilkəs səyyaratul cəmilətu. Əlləti xaracətil ənə. Hansı ki, indi çıxdı. Xaracət çıxdı, əl-ən indi. Deməli, bir yerdə tilke seyyaratul cemiletul leti haracetil ən. İndicə çıxan gözəl maşın, o gözəl maşın. Minəl mədrəsə, məktəbdən çıxan, lil müdir, müdüründür. İndi hamısını bir şeydə tərcümə edək. Tilke seyyaratul تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير İndicə mədrəsədən çıxan o gözəl maşın müdüründür. Lil müdir, lil məxsusluq bildirir. Lil müdir, müdüründür. Lil müdərris, müəllimindir. Li Muhammed, Məhəmmədin, Muhammedindir. Əəntə mühəndis, ya əxi, ey qardaşım, sən mühəndissənmi? Lə, ənə tabib, xeyr, mən həkiməm. Əənti tabibə, əənti tabibətun, ya uxti, ey bacım, sən həkimsənmi? mi? Lə, ənə müdərrisə. Xeyr, mən müəlliməm. Fikir versəz, qadın cinsində tabib deyilmir, tabibəh deyilir. Müdərris deyilmir, müdərrisəh, müdərrisətun deyilir. Təmərbut əlavə olunur qadın cinsində. Hələlik bu, bu, hələlik bu qədər. İnşallah davam edərik. Vəlhamdülillah.